السلام عليكم اخواتنا اخواتي تكونوا بخير وعلى افضل حال مرحبا بكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد وكذلك كما العاده حصه جديده تمارين اليوم ان شاء الله غنخدموا تمارين الكارديو ولا عجبك الفيديو ما تنساوش الدعم ديالنا بالاشتراك والبارطاج يلا خليكم مع الحصه حصه ممتعه